assalomu alaykum bugun yana bir yangi darsimizni boshlaymiz bugungi darsimiz indikatorlar yordamida bo'ladi lekin indikator degandan qo'rqmang birga bir yoki birga ikki hisobda plusga emas birga o'n hech bo'lmaganda birga besh hisobda plusga chiqish bo'ladi va riskni juda ham kamaytiriladi xo'sh ko'pchilik bo'lsa kerak indikatorlarda juda ko'plab videolarni ko'rganman noto'g'ri ma'lumotlar juda ham ko'p bizga kerak bo'ladigan hozirgi indikator bu super trend bo'ladi bittasi tushunuvimiz yetadi hozirda mana bular kerak emas umuman hozir super trendda hash birda yoqamiz hash birda ishlatsa dahshat yetadi birinchisi bosdik endi qaraymiz mana sel bergan bilan sel bergan joydan kirmaymiz ya'ni birinchi darsda aytib o'tilgandek demat va supply zonalar hosil bo'lsagina kirilamiz mana sel berdi sel bergan bilan mana bu joyda supply zona hosil bo'ldi mana shu joyda supply zona hosil bo'ldi mana shu joydan biz mana buning ochilish oqshamchaning ochilish nuqtasiga order olib qo'yamiz va mana chizib oldik mana odatda chizilmaydi shu joyga to'g'ridan to'g'ri order olinadi mana shu joy mana bu supply zona birinchi darsda o'tganimizdek bu zonaga to'g'ridan to'g'ri mana shu joyiga sell limit olamiz 1976-13 da olib qo'yamiz shun va orqaga mana supply zona bo'lgan bilan bitta shamchaga oldinga ketib qoladi yoki o'zi ochish nuqtasi bilan orqasiga qaytadi va men selga qarab ketadi Orderimizni olib ketadi bu joyda negaki mana yopilgan joydan olinmaydi bu joyda chunki orqaga ketib qolishi mumkin mana shunday orqaga ketsa taxminiy hozir o'ttiz pips farq qilyapti to'g'ridan to'g'ri olsak ham demazonada lekin bunda order olinadi faqatgina ochilish joyida oqshamcha yana oqshamcha ham bu qatrendida bo'lganda xo'sh oldik endi esa risk rewardni qo'yib ko'ramiz xo'sh mff dan ishlovgan joyim mana shu joy bo'ladi mana shu joydan zilka ochdik birga bir qo'ymaymiz hech qachon stop loss sal teparoq qo'yamiz chunki komissiyasi bor endi esa take profitni qo'yish joyi keldi tek profitni biz h1mi h1da aniqlaymiz mana bunaqa chizg'ich liniyani olamiz mana bu joyini qaraymiz eng birinchi joyda mana bu joyda temazoni ya'ni qizil shamchani oq shamcha yorib o'tgan yorib o'tgan mana bu tasdiqlovchi demazona bo'ladi va ikkinchisiga kiriladi mana shu joydan demazona bo'lsa ham va tek profit tek ham xuddi shu joyda bo'ladi endi esa ko'ramiz birga yetti hisobdan yopilish nuqtasigacha edi bu yoqni ochilish nuqtasigacha yetti yu qirq olti birga yetti hisobda plyusga chiqamiz xo'sh mana shu sel berdi sel bergan joyda mana xuddi mana shunday tarzda olamiz endi esa bay zonada bay zonasi bu yoqlarda emas men ishlaganlar qaysi o'zi sel zonada juda ko'p ishlaganman bu yoqqa qarasang men m H1 birda emas m o'n beshda ishlagan edim mana shu joyda h bir va m o'n beshda ishlatishni bu m o'n beshda tembolov yangilik kelib yangilik chiqqan edi mana m o'n beshda bay berilgan edi mana shu joyda bay berilgan endi esa demon zona topamiz demon zona bu bay berishdan oldinroq sodir bo'lgan lekin salni o'ylab qarasak mana shu joy mana bu demon zona tepa yuqoriga bir borib keldi va biz chizgan chizig'imizga keldi va mana shu joyda zilka ochilishi kerak edi mana shu joydan ochilgan zilka yangilik esa keyin chiqdi 17.45 da 23.00 beshda yangilik chiqdi kechasi super internet adashmaydi odatda juda ko'p hollarda h1 va m15 da ishlataman xo'sh mana shu joydan yana bitta mana avvalgisini aytay mana bu zona sel berganidan keyin birinchisida ulgurmay qolganman ikkinchisida bo'lish kerak edi mana bu joyda sezona bor selga ketadigan mana shu joyda fvga zona bor edi mana bu fvg zona chizib qo'ygan zonamiz fvg zonaga to'g'ridan to'g'ri olinadi ko'rsatganman ko'rsatganman bu yoqdan emas mana bu joydan bo'lishi kerak edi buni sal noto'g'ri ketgan xo'sh ichiga kirib yopilgandan keyin mana shu joydan olinadi take profit eng yuqori hayoq nuqtasiga qo'yiladi va komissiyani hisobiga sal ko'tariladi mana shu joygacha edi va tekprofitda avvalga aytgan joyimizdek bu joyning orqasigacha qo'yiladi xo'sh endi hash birga yana bir qaytsak aytadigan joyi h birda sel berdimi Se, e, supply zonani kutamiz. Supply zona mana bu joyda berilgan. mana bu joyda supply zona mana bu va mana shu zonadan ochiladi mana supply zona supply zonadan orqasiga qaytdi shu joyda ochiladi bunda birga nechi hisobda ekan oldingi demo zonasida m o'n beshda qarash kerak edi mana shu joygacha birga o'n uch ekan mana birga o'n uch xo'sh h birda esa bagiga chidan oldida bu yoqlar mana shu demazona hosil bo'lgan bu yoqda ochilishdan olingan bu yoqqacha bunda birga necha edi risk summa 31 birga 31 hisobda bunda indikator bilan ko'pchilikka indikatorlarda aytsam u yo'q deyaveradi lekin ishlaydi qanday ishlatishni bilmaydi bizdagilar taxminiy ma'noda u m 15 beshni ochganman shuni bilinmagan m 15 ishlagan joylari

h mana bu zona mana bu zonada b berildi mana bu e, mana bunda demo zona bo'lmagan-ku deyishingiz mumkin lekin demo zonani teskarisi bo'lgan mana bu mana bu qizilcham mana bu oq shamcha emas qizil shamcha bo'lishi kerak edi mana bu oq shamcha undan o'tishi kerak edi bu teskari demo zona deyiladi shu joydan chizganman o'sha payt yangilikka to'g'ri kelib qolgan edi va mana joydan tek profit o'tdi stop loss bu yoqqa qo'yish kerak edi men shu joydan och birinchi birinchi e, akkauntimga shu joydan ochilgan ikkinchisiga esa yangilik payti mana shu joylardan pastga ancha tushib oldi shu joydan ochilgani o'rtaroqdan yangilik paytlari uyaltirib qo'ymaydi e, undan keyin yana kechquruni bilan mana bu zonada uchburchak zona hosil bo'ldi uchburchak zonada ham dema zona hosil bo'ldi yozib qo'yganman mana dema zona deb mana shu dema zona hosil bo'lgan dema zona hosil bo'lgan joydan tas urilgan bu yoqqacha ketgan stoplar sal pastroq qo'yilgan ushbu yoqlarda savdo qilinmagan ekan xo'sh undan keyingisiga men ochilmagan ochmaganman lekin bugun ham berilgandan keyin mana bu fvg zona bo'ladi nimaga bo'lyapti internet yo'q ekan xo'sh mayli ishqilib mana shunaqa gaplar indikatorni ishlasangiz bo'ladi h bir m 15 beshda faqat m 30 e m larni aldab tashlaydi bittada temboli e demat va supply zonalarida kiriladi boshqa zonalar boshqa paytlar kirilmaydi to'g'ridan to'g'ri shoshilib ne Xo'sh, MetaTrader bu 5 5 platformasida qanday yuklanadi? Market bo'limiga kirilib, super trend deb qidirsangiz mana shu narsa chiqib keladi. Bu super trend. Mana bu H1. Hozir H1 da buy bergan. Men kecha aytganimdek, o'zini supply zone edi yorib o'tib ketib qoldi qaytmasdan va borib tushdi shu joydan oqsuycha ochildi mana shu joydan olinishi kerak edi endi esa tek profitni e, qanday aniqlaymiz mana bu zonani ko'rdik a xo'sh ochilishi ikki xil bo'lib qoluvdi mana shu zona ya'ni sel bergandan keyin mana shu zonada ochilgan edi ochilgan edi degani mana shu zona xo'sh lekin tekfoga yetmabdiku deyishingiz mumkin lekin yetgan o'sha joy o'sha joy qani m o'n beshga kiramiz xuddi shunaqa joyni endi esa supply zonani topamiz mana shu chizilgan zonani sal pastrog'ida chiqib ketish zonasida bor edi m o'n besh mana bu joyda mana shu supply zona endi bu yoqqacha chizamiz xo'sh bunda esa yetib borgan Qashqir va Emomishli ishlari. Va har doimgidek oyni oxiriga kelib birdada savdo unchalik yaxshi ketmaydi. Har oyni boshida birinchi haftaligida zo'r yuradi. Undan tashqari kattaroq time frame'larga qo'yaylik. Mana shu joydan ushlab olganlar, mana shu hozir mana shu joydan ushlab olganlar dahshat profitga chiqib ketadi mana shu joyda uch burchak zona hosil bo'lgan va yuqoridan kelayotgan trend bor mana shu trend eng pastki nuqtasi endi taxmin shu joydan olinadi bu yoqqacha oddiy treyderlarda mana shunday qilinadi <laughs> men esa sal boshqacharoq xo'sh hash birda ko'ramiz menda aylanma bo'yicha narx xossalar bor o'ttiz nol nol ular har ikki yarim pipsga o'ttiz nol nolga o'ttiz ellikkacha mana nol nol narxlardan qaytishga asoslanib qo'yilgan mana bu chizgan zonalarga <laughs> tushuntirib o'tsam mayli vaqt ketsa ham m o'n besh ma'lum bir fibonacci chiziqlari asosida yuradi bu bu mana buni mana bunga o'tdi ya mana shu joy order block joyi deyiladi ya'ni mana shu zonaga tushgandan keyin qaysi tarafga chiqsa shu tarafgacha bu qizil chiziqgacha boradi hozir mana bu zonada xuddi shunday bo'lishi kerak edi deb kutib turibman chiqib tushib ketish juda qiyin bo'lyapti bu zonada Xo'sh, mana shu zona atrofida aylanishni aytdim va uchburchak zona hosil bo'lsa, yuqorigacha chiqish kerak. Agar mana shu zonadan pastga tushsa, tushib ketadi ancha-muncha narx. Supletant hozirchalik kerak emas. Indikatorlardan o'chirib tashlaymiz. Yo'q qilish. Xo'sh, mana shu kesishma, ikkita kesishmani mana shu joyda men stilka ochganman. Bundan oldingi indikator indikatorlar bilan ishlashda ko'rsat ko'rsatmoqchi edim mmni ishni ochgan edim uni mana shu joyda yo'q bu yoqdagi emas ancha pastdagi edi demand by mana shu joyda ochganim teskari demazona hosil bo'lgan shu joyga kirgan bunda esa hash bir Ctrl T 92 sent demo uni demoqsatda o'rnatgan edim endi b bemalol qo'shsak bo'ladi bona supertrends signallar o'zgartirishlariga o'zgartirishlarga roziman Emon o'n beshda turibdi Super supertrend buy bergandan keyin xuddi shu zonada sizda ochilgan mana bu zonada undan keyin esa narx ketgan yuqoriga trend bo'yicha qoldirildi hech birda ochaylik endi xo'sh men chizgan fibonacci chiziqlarida to'rt yuz yigirma uchdan uch bilan to'g'ri kelayotgan edi bu yoqdagi yangi chiziqqa to'g'ri kelayotgan xuddi shu joyda ochilgan edi bu ham asossiz ochilmagan ya'ni bir biriga qarama qarshi kross holati bo'lgandan keyin men ochgandim ya'ni bir trendni buzib ikkinchi trendga ketayotgan mahali ochilgan edi uchun ham beozorlar teskarisini ko'rib ochilganidan shu jo'rada endi buni birga birga necha yuzlab deb borsa bo'ladi va buni yaqin orada yopmasligimni aytsam xo'sh hech bo'lmasa ko'rsatib o'tayin hafta kunlik birda haftalikda oylikda ko'ramiz oltin zilkasini d1da indikatorini o'chirib turamiz may bergan bo'lsa ham okay. shunchaki Fibonacciga e'tiborimizni qaratmaymiz zona. xo'sh oddiy qilib aytganda

unda aylana mana shu chashkani yasagan mana ketgan mana shunaqa holat yasagan undan tashqari kuportdan keyin kattadan katta time framelarda bu pastga tushadi pastga tushgandan keyin yuqoriga chiqadi D1 esa to'rtta birda mana bu payga ketayotgan trend va ushbu trendda eng yuqorisida mana supply zonalar hosil bo'lgan Mana shunday, ya'ni yuqori ketayotgan trendda supply bo'ldi, bitta tushdi, ikkinchi marta chiqdi, tushdi, lekin yana bir uchinchi martasiga borayotganda xuddi shu joydan chiqib o'tib ketadi. Ikki marta keldim, uchinchisida buzib o'tadi, xuddi shu joyni. Uchinchisida bu buzib o'tadi. Yaqin orada ancha-muncha ikki ming dollardan ikki yarim ming dollargacha narx tushishi kutilmoqda